Поздравляю, ты отработал неделю ночным охранником. Вот тебе обещанная зарплата. Поздравляю, мой друг. Ты смог выжить до очень независимым мужчинами, которыми управлял я, как марионетка на нитичка. Я бы хотел тебя поблагодарить, как шарфовый, но да, что ты ее никогда не увидишь. В этой истории. Казалось бы, завершено рабочей недели замечательно передать зарплату, но ты забыл одну важную вещь. Я могу вечно заражать ремонтников, даже если они были автоматированы, так как я привязан не к этому виду подразделения. Владелец ресторана каждый раз будет нанимать нового охранника до тех пор, пока он с ума Знай, что это еще не конец. Ха-ха-ха-ха-ха.